大家好，欢迎嚟到我嘅 YouTube channel，我系光之哈尔，或者你可以叫我做哈尔嘅。咁啊，我嘅开始咧系因为啊哈尔移动城堡啦，咁而呢个角色当然亦都系参照哈尔移动城堡里边嘅角色就系哈尔啦。哈尔佢嘅角色咧系有两面嘅，一面咧。

好啦，咁點解我要做呢個 YouTube 咧，或者呢個 channel 咧？想帶出啲乜嘢咧？其實呢一個咧，亦都同我一路以嚟咧想帶出嘅內容係有關嘅。而其中最主要咧，我就係想帶出光明呢一樣嘢嘅。咁除咗光明之外，喺光明之下，我仲想有啲咩係要帶出嚟咧？就係有包藏宇宙之機，吞吐天地之志。 咁呢個係開開頭啦，等大家知道我有咩大方向啦。咁喺基於個大方向嘅底下，咁我就會講一啲同感性、理性、市場、生活裏邊有關嘅嘢咧，都會慢慢去講嘅。喺感性層面，包括就係音樂、藝術、文化、文學、電影、動畫呢啲，都係感性層面嘅。理性層面嘅嘢。 可能会讲下啲神学、哲理、科学、数理嘅嘢，咁喺生活嘅层面，可能包括就系饮食啊、健康啊等等。咁而喺生存层面咧，咁就包括咗有商业、企业、工业、市场策略、品牌或者同历史有关嘅嘢啦，都可能会讲下噶。咁即系话，我系希望咧，拓阔我呢个 channel。 能夠講嘅範圍嘅好，首先第一樣嘢就介紹下點解我要講光明。好多時候，我哋遇到嘅並唔係光明，而係好多嘅黑暗。啊，喺我哋嘅人生嘅歷程當中，我哋以前可能唔認識咩黑暗，直至到我哋跌入去一個打擊裏邊。 或者呢個失敗裏边，我哋咧就陷喺一個黑暗裏边啦。我哋或者係被人嚟到打擊，或者被環境嚟到打擊。我哋心靈嘅深處咧，好多時候都會受唔住呢一個嘅黑暗帶嚟嘅打擊嘅。當我哋被困嘅時候，當我哋喺呢個黑暗無助嘅時候咧，可能會傷心、流淚、喊悲傷。咁但係呢個。 伤心流泪、喊悲伤嘅前面，究竟仲有啲乜嘢俾我哋去揸到嘅咧？其中咧就系光明啦。喺光明同黑暗之间，我哋需要作出选择。我哋究竟系停留喺黑暗嘅环境，喺黑暗嘅局面，定系我哋走出去去一个光明嘅方向咧？当我哋黑暗嘅时候，我哋最终都会因为一丝嘅光明，我哋就会走出去，就会去揾个方向。

亦都想帶俾大家咧，就係一個古文嘅。咁呢個古文咧就係孟德曰，即系曹操啦，就話啦：，夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。咁其實係咩意思咧？其實呢個咧係中國嘅一個古文嚟嘅。 就係出自呢個《三國演義》嘅第二十一回，咁啊，我哋打機嘅時候咧，就會遇到呢個《三國》真《三國無雙》咧，咁啊，知道嗰個就係曹操啦。嗱，呢個就係當我哋去打機嘅時候咧，呢個就係《三國無雙八》裏邊個曹操嚟嘅。好啦，翻嚟呢度啦，嗰個竟呢一句嘅説話，究竟係咩意思咧？解釋就係。 做英雄嘅人啊，系要胸怀宽大嘅志向，心里边咧系有良好嘅策略，亦都有包括咗宇宙座内嘅各种各样嘅知识，亦都系能够发挥天地嘅道理，亦都令到佢咧能够弘扬光大嘅志向嘅人。好啦，咁啊，所以咧就希望，亦都藉住呢一样嘢咧，就同大家除咗喺光明同黑暗之间。 走出光明之外啊！我哋仲可以胸怀大志、福有良谋嘅。咁所以各種各樣嘅知識同智智慧嘅嘢咧，呢度咧，我哋 YouTube channel 咧亦都會涉獵嘅。咁係因為喺我哋人生裏边，喺呢個光明嘅大道裏边咧，有一啲長久嘅價值，有啲係長久嘅意義，係值得我哋去追求，亦都值得我哋咧去找尋佢嘅。咁所以咧。 喺我哋嘅 channel 里边，亦都会慢慢去讲好啦。除咗呢啲之外咧，咁我哋日后亦都会去介绍唔同嘅音乐啦、创作啦，等大家咧亦都可以从感性嘅层面、唔同嘅层面咧嚟到去感受唔同人嘅一啲嘅谂法啦。好啦，咁啊，我哋今节咧就系为咗开始一个新嘅开始，系一个勇气嘅挑战。咁所以咧。 今節咧係冇咁多嘅準備嘅，咁啊希望日後咧會做多啲嘅準備啦，亦都俾大家咧就一個新嘅體驗嚟到同我咧一齊咧去向呢個光明嘅大道咧嚟到前進嘅。好啦，咁啊今節咧就講到呢度先啦，多謝大家收睇。